Saluton kai bonvenon al mia nova Zamenhof medito. Mi estas en uh, mia nova apartamento ki u estas aci a men Amsterdamo sed en alia parto de la urbo. Kai hodio mi volas mediti kun vi sur iu koncepto ki u popularigis en Esperantujo lasta tempe sed la origino de citiu concepto fontas el la pra de la lingua. Do mi essa sie pagio cent numero quartex est, temas pri articoleto, ma long articolo, en la esperantisto, publicigita en la iaro 1891 sed ni necessus gin ripetadi. Anta ucio estas necesse, che ni persone serciadu ciam nova in amico in activa in quo in sole approbas sed ancau ion faras char por esti successa nia laborado devas esti dividita inter eble plei multe da manoi persono quo mem ne farante ciam contentigas sin nur tio, che li diras, tio al mi placas, cae tio al mi ne placas, tiu ne povas sin nomi amico de mia afero. Do, lasta tempe revigligis la concepto de amico de Esperanto. Do, ne vere Esperantisto, sed amico de Esperanto. Do, mi ne sias kion vi pensas pri tio. Sed ŝajna mi tre klara. Klara la penso de Zamenhof pri tio. Do nome ke amiko de Esperanto devas esti io kiu faras ion por la lingvo kaj per la lingvo. Do ne nur dirante mi ŝatas la feron punkto fino. Nu ja, um... Ehm, Esperantistezo non travivas shangjon laumi char la tempoi postulas shangjoin en multai aspectoi de la vivo kaido Estas grave agnoski la factum che ancau esperantujo devas changigi, cae aparte che, ja, la concepto pri esperantistetso povas changigi. Nu, mi ne sias kion vi opinias per tio. Mi multe meditas pri la essenzo esti esperantisto hodiau, aparte pensante al miei cursoi pri interlinguistico ca esperanto in mi donos la venontan iaron en 2021, char estas anta o poco kai poscovime poco kai mi devas diri che la play forta argumento por allogi studentoin in estas coni homo in tra la mondo per viaggiado interessa in homo in do tio estas la pluso compare con uh, la lernado de pli forta e linguae linguae uh, la angla o alie sed nun tiu eblezzo chanzo viaggi ne plu estas garantita do Yes, compreneble estas la retuma e congresso e la virtuale congresso. Sed uh, eh, minestias kia maniere mia studento reagos. Do per tio mi mute pensas pri kio estas amico de Esperanto, kio estas esperantisto, kio estas Esperanto parolanto cotopo. po. Bone, mi dankas pro via atento, mi esperas che vi shates ci mediton, kai mi salutas vin gis eh, morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.